Saluto al ciu, jen ivo dia via dio, kai hudia mi simple volas doni al vi gis datigon pri tio ki okazas in mia vivo lasta tempe, char vere, mi estis ege occupata, kai ancau mancas al mi la tempo por fadi ion ein, krom ci tuin videoblogoin, um, mangi kai eble dormi. Mi ne certas pri tiu lasta vere, ĉar mi ne dormis tiu multe lasta tempe. Eble vi povas vidi ke miaj okuloj estas iam ruĝaj. Sed um, mi volas nun priparoli la ĉefan kialon pro mia manko de dormo, kaj tio estas la lingva festivalo de Sidnejo. Kaj por tiuj, kiuj ne scias, char mi pensas che mi devas iom clarigi la situazion per la lingua festivalo la lingua festivalo è tre grande grave ca impone evento per esperantisto e ciu yare cerca augusto citi in sydney kai am gs des fondita antau kvariado i kai kiam am gs des un stade nur parato prenis en gble 300 netrisen se 3 dek homoi kai nun post kvar jaro gi fakte multe pli grandiges kai nun ni antal vidas ke eble 300 au kvincent home parto prenos en gi kai ke vi povas magi se vi estus en la estrado am um, tio signifas ke vi, vi devoj multe pli sumigis lasta tempo jen ivo dia mi estas en la estrao mi estas estraano Am kai por tu iki nescias mi ai chef ai devo estas esti la inauguristo de la lingva festivalo kai ankaŭ instrui esperanton dum gi, sed Krom tui du devoi, kiui estes facile um, videblai, mi ancau devas prepari uh, reclam filmoin por la festivalo, um, mi devas uh, multeta multe da articoloin por um, diversai gazetoi, kai ancau mi devas fari multe da aferoi, vere? Anca mi devas um, organizi ciun instruistoin en Skype-conveno um, en la posta mercredo, do miai devoi estas multai, cae ciam Augusto pli cae pli proximijas, compreneble, mia libera tempo pli cae pli malaperas. Cae tiam, uh, mi ne faris tiam multe da uh, registroi de videoludoi lasta tempe, char pur tui cui nescias, registri videoludon bezonas au postulas multe da tempo. Mi devas um, prilabori au mi devas trakti la mikrofonon, la kameraon, la registradon de la videoludo mem, kaj mi devas redakti kaj munti ĉiujn um, en unu filmon kaj poste alŝuti ĝin al la interreto. Kaj tio shainas net ne tio multe da laboro, sed kutime, kai prescal ciam, io mal bone funccias, eble la sono e la mikrofono ne bone registrigis, au eble la camerao decidis hazarde che gi ne volas filmi, au eble la registrado mem simple haltis, prescal ciam, ciam, io mal bone ocasas, kai Tial mi ne faris tiam multe da videoludai registroi lasta tempe, char um mi simple estis occupata vere kai tiel mi faris uh, video um blogging do anca mi havas peton por vi mi volas ke vi iru al la lingva festivala pajo en facebooko kai shatu gen mi scias ke vi ne povas par uh, parto en sed You play the homo IQ shatas gin des play impona g aspectas al eblai am um, sponsoroi do simple shatu gin disconigo gin al via e meko i kiam vi fadas ti vi fakte helpas tin werde vi helpas tin kai se vi povas respondi al la afisho en la pajo mem do bien chio mi simple volas diri ti on vi, vito se vi shatas ti un film on shatu gin disconigo gin abonu mi an kanalon se vi an ne abonis kam mi vidos vin en la esperanto filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin se mi havus tempon kaj mi batos vin se mi havus tempon <laughs>